thank you arkadaşlar ben Ali Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıf kimya map kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bugün kazanım kavrama 20 kimya her yerde 3 testini çözeceğiz. Konumuz gıdalar. Hazır gıdaların doğal gıdalardan farkları, yağların sınıflandırılması, yenile, yenilebilir yağların yanlış kullanımı ve sağlığa etkileri, hazır gıda etiketlerinin önemi. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi hazır gıdaların daha çok tercih edilme sebeplerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Tercih sebebi olmayan şeyleri bulacağız. Hazır gıdaların tercih edilme sebepleri şöyledir. Kolay ulaşılır ve fiyatların uygun olması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, besin hazırlamak için daha az zaman harcama isteği, çekici görünüşleri, uzun raf ömürleri, koruyucu, renklendirici ve tatlandırıcı gibi çeşitli kimyasallar içererek daha lezzetli hale gelmesi. Evet A seçeneğinde daha kolay ulaşılır olması. Evet arkadaşlar B seçeneğinde tüketim ömrünün daha kısa olması demiş arkadaşlar. O oysa ki tercih sebebi uzun olmasıdır. O halde doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Bu yanlıştır. Ee, C daha gösterişli ambalajlarda sunulması tüketiciyi cezbeden bir şeydir. Tatlandırıcılar sayesinde daha lezzetli olması, evet arkadaşlar fiyatlarının daha uygun olması bu da tercih sebebidir. İkinci soruya geldiğimizde arkadaşlar hazır gıdalar ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diyor. Bu soruyu çözmek çözebilmek için hazır gıda kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yanlışı arıyoruz. Raf ömürleri sınırsızdır. Hazır gıdaların daha doğrusu tüm gıdaların bir raf ömrü vardır. Birinci seçeneğimiz yanlıştır. Son kullanma tarihinden sonra da tüketilebilir. Asla tüketilmemelidir. Sağlık için bakın arkadaşlar son kullanma tarihi geçmiş veya yaklaşmış hazır gıdaları tüketmek sağlık açısından tehlikelidir. Yanlıştır arkadaşlar. Üçüncü seçeneğimiz satın alırken üretim ve son kullanma tarihine dikkat edilmelidir. Bu yargımız doğrudur. Biz yanlışları aradığımız için yanlış 1 ve 2 C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Üçüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar, üçüncü soruda gıda katkı maddeleri amaçlarından hangileri için kullanılır diyor. Burada bu soruyu çözmek için hazır gıdalara bozulmayı önleyerek raf ömrünü uzatmak, mikroorganizma oluşumunu engellemek, göze güzel görünmesini sağlamak amacıyla birçok kimyasal katkı maddesi katılır. Bunlar koruyucular, renklendiriciler, emisyon, e, emülsiyonlaştırıcılar ve tatlandırıcılardır. Katkı maddelerinin konulma sebepleri nedir arkadaşlar? Raf ömrünü uzatmak doğrudur. Güzel görünümü sağlamak doğru. Mikroorganizmaların oluşumunu engellemek bu da doğrudur arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz E şıkkı oluyor. Yani 1, 2, 3. Dördüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar hazır gıdalar e, gibi katkı maddelerinden hangilerini içerir? Bu soruyu çözmek için bir önceki soruda söylemiştik. Hazır gıdalara katılan kimyasal maddeler, koruyucular, renklendiriciler, emülsiyonlaştırıcılar, tatlandırıcılar, 4 tanedir. Renklendiriciler vardır, koruyucular vardır, tatlandırıcılar vardır. Doğru seçeneğimiz E şıkkı oluyor arkadaşlar. Beşinci soruya geldiğimizde ise arkadaşlar beşinci soruda gıdanın akıcılığını ve kıvamını ayarlamak, farklı sınıfların ve katıların ayrılıp faz oluşturmasını önlemek amacıyla hazır gıdalarda kullanılan Katkı maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Demin saydığımız katkı maddelerinin ne işe yaradıklarını bilmek gerekiyor arkadaşlar. Koruyucular hazır gıdalarda oluşabilecek bakteri, küf, maya bozulmasına karşı raf ömrünü uzatmak, doğal renk ve aromayı korumak, pH değerini ayarlamak için kullanılır. Örnek nitrit, nitrat, kükürt, dioksit, benzoik asit, propiyonik asit, sorbik asit örnek verilebilir. Renklendiriciler yani gıda boyaları arkadaşlar renksiz olan gıdaları istenilen renge getirmek için, daha çekici hale getirmek için kullanılan doğal veya sentetik kimyasallardır. Emülgatörler yani emülsiyonlaştırıcılar hazır gıdalara homojen görüntüyü kazandırmak, topaklanmayı önleyerek akıcılığını ve kıvamını arttırmak için gıda emülgatörleri katılır. Zaten bize soruda da bunu sormuşlar. Tatlandırıcılar da hazır gıdanın lezzetini, aromasını daha çekici hale getirmek için kullanılan katkı maddelerdir. Arkadaşlar sorumuzda ne diyordu? Akıcılığını ve kıvamını ayarlamak. Bakın arkadaşlar akıcılığını ve kıvamını ayarlamak için kullanılan katkı maddesi emülsiyonlaştırıcılardır. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olacaktır. Evet gelelim arkadaşlar 6. sorumuza. 6. sorumuzda UHT işlemi ile ilgili Yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle UHT işleminin ne olduğundan bahsedelim. Genellikle süt ve süt ürünlerinde e, uygulanan bir işlemdir arkadaşlar. Pastörizasyon ve UHT e, sütün daha dayanıklı hale getirilmesi için kullanılır. Pastörizasyon biraz uzun bir işlemdir. Ancak e, sütün e, dayanıklılığını çok fazla arttırmaz pastörizasyonda dayanıklık 5-7 güne kadar. UHT işlemi çok kısa bir işlemdir. 2-4 saniyede 135-150 santigrat dereceye kadar süt hızlıca ısıtılır, homojen hale getirilerek oda sıcaklığında steril bir pakette dayanma süresi 5-6 aydır. UHT'yi sormuş arkadaşlar. Gıdaların raf ömrünü uzatır. Doğrudur. Sütün raf ömrünü 5-6 ay uzatır. En çok süt işleminde kullanılır. Zaten burada da yazıyor UHT ve pastörizasyon süt işleminde kullanılır doğru. Yüksek sıcaklıkta kısa süreli bir işlemdir. 2-4 saniye gibi kısa bir süreli bir işlemdir. Bu da doğrudur. Doğru seçeneğimiz E şıkkı olacaktır. Evet. Yedinci soruya geldik arkadaşlar. Yedinci sorumuzda aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Yanlış arıyoruz. Arkadaşlar bu soruyu çözebilmek için koruyucular, yapay tatlandırıcı hazır gıdalar, UHT, antioksidan gibi şeyleri bilmemiz gerekiyor. Koruyucu katkı maddeleri ürünlerin raf ömrünü kısaltır diyor arkadaşlar. Kısaltır diyor. Koruyucular hazır gıdalarda oluşabilecek bakteri, küf, maya bozulmasına karşı raf ömrünü uzatmak olacaktı. Hangisi yanlıştır? A seçeneğimiz direkt olarak doğru. Şıkkı hemen bulduk. B'ye bakalım. Hazır gıdaları uzun süre kullanmak için birçok şey hazır gıdaları uzun süre kullanmak birçok sağlık problemine yol açar. Doğru bir ee, şıktır. Son tüketim tarihi geçmiş ürünler kullanılmamalıdır. Doğrudur arkadaşlar. Antioksidanlar gıdaların acımasını ve bozulmasını önler. Hemen yanda yazıyor antioksidanlar veya yükseltgeme önleyici e, katkı maddeleri yağların oksidasyonunu yavaşlatan maddelerdir. Antioksidanlar gıdalarda meydana gelebilecek bozulmayı ve acımayı da engeller. O halde bu da doğrudur süt UHT yöntemiyle daha uzun ömürlü hale gelir demiştik arkadaşlar. 5-6 ay e, gibi uzun bir süre kullanılabilir hale geliyor UHT yöntemiyle süt. Evet 8. soruya geldiğimizde arkadaşlar 8. soruda Avrupa Birliği gıda katkı maddelerini kısa yoldan göstermek için bir kodlama sistemi geliştirmiştir. Bu sistemde her katkı kodu e harfi de olacak arkadaşlar. Hemen buraya bakalım. Gıda katkı maddelerinin kodları E harfi ve harfi takip eden 3 ya da 4 rakamdan oluşur diyor. Bu Avrupa Birliği'nin e, yasalarından bir tanesidir. Bizde de uygulanıyor arkadaşlar. E harfiyle başlar 3 veya 4 rakamdan oluşan bir sayı ile tamamlanır. O halde doğru seçeneğimiz C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 9. soruya geldiğimizde arkadaşlar gıda maddeleriyle ilgili yargılarından hangileri e, doğrudur diyor. Doğruyu arıyoruz arkadaşlar. Bakalım birinci yargımız son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin besleyici özelliği kalmaz. Tabii ki doğrudur arkadaşlar. Hazır gıdalarda bulunan emülsiyonlaştırıcı maddeler topaklanma yönler. 2-3 soru önce söylemiştik arkadaşlar. Emülgatörler veya emülsiyonlaştırıcılar hazır gıdalara homojen görüntü kazandırmak, topaklanmayı önleyerek akıcılığını ve kıvamını arttırmak için kullanılan katkı maddeleridir. İkinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yardımımız katkı maddeleri kanserojen etki yapabilir. Arkadaşlar yapay renklendiricilerin kanser, alerjik re reaksiyon, davranış bozukluğu olmak üzere birçok olumsuz etkileri vardır. O halde üçüncü yargımız da doğrudur. Doğru seçeneğimiz E şıkkı olacaktır. Evet 10. soruya geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi yağların gerekenden fazla kullanılmasının sonuçlarından değildir diyor. Değildir arıyoruz. Arkadaşlar yağların zararlarını bilmemiz gerekiyor. Yağlar gereksiz enerji artışına yani şişmanlığa sebebiyet verir. Karaciğer yağlanmasını artırarak kandaki kötü kolesterol yani LDL'nin yükselmesine sebebiyet verir Arkadaşlar damar tıkanıklığına neden olur. Kalp hastalıklarına yani kardiyolojik semptomlara sebebiyet verir. Tip 2 diyabet riskini arttırmaya sebep olur. Bakalım damar tıkanıklığı sonuçlarından bir tanesidir. Kalp hastalığı evet arkadaşlar karaciğer yağlanması bu da doğrudur. Kanda ki kötü kolesterolün LDL'in düşmesi diyor arkadaşlar. O oysaki yükselmesine sebebiyet verir sonuçlarından biri değildir. D şıkkı doğru seçeneğimiz olacak. Tip 2 diyabet riskini arttırır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz D şıkkı olacaktır. Evet 11. soruya geldik. Arkadaşlar 11. soru doymuş yağ sınıfında olan yapısında protein. Bakın arkadaşlar protein diyor ve az miktarda şeker bulunan bu nedenle kızartmalarda kullanılması uygun olmayan yağ aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bir kere şimdi baktığımız zaman seçeneklere margarin, tereyağı, margarin, fındık yağı, mısır özü, zeytinyağı. Burada 4 seçeneğin yani margarin, fındık, mısır özü ve zeytinyağının bitkisel kökenli olduğunu biliyoruz. Bitkisel kökenli. Tereyağı ise arkadaşlar hayvansal hayvansal bir yağdır. E, protein diyor arkadaşlar. Protein ne olur? E, hayvansal e, ürünlerde vardır. Bitkisel ürünlerde yoktur. Bakalım. Tereyağı doymuş yağ sınıfında olan taze veya fermente kremadan veya sütten ayrılmış süt ürünüdür lezzeti yükseltir. Ağızda eriyen bir dokusu vardır. Tereyağı yapısında protein ve az miktarda şeker içerir. Bu nedenle yüksek ısıda yanma eğilimi gösterir. Kızartmalarda kullanımı uygun değildir diyor. O halde doğru seçeneğimiz A şıkkı olacaktır. Burada e, öğrenci arkadaşlar bunu bilmiyorsa e, margarinle e, karıştırabilirler arkadaşlar. Margarinler e, daha çok bitkisel kökenlidir arkadaşlar. Bitkisel kökenlidir. E, tereyağı yüksek sıcaklıklarda yanma eğilimi gösterdiği için e, kızartmalarda kullanılması uygun değildir arkadaşlar. 12. ve son soruya geldiğimizde ne diyor? Yağın yapısını değiştirmeden saflığını ve tadını koruyarak mekanik yöntemlerle ısı uygulaması ile elde edilen yağdır. Burada bir tanım var arkadaşlar. Yağı saflaştırmak amacı ile ürüne sadece su, yıka, su ile yıkama, çöktürme, süzme ve santrifüjleme işlemi yapılır diyor arkadaşlar. Bakın burada sızmayı bize anlattıkları sızma tekniğidir arkadaşlar. Sızdırma tekniğidir. Bakın saflığı ve tadını koruyarak diyor. Sadece mekanik yöntemlerle yani sıkıştırarak sızma elde ediliyor. Asit oranı yüksek. Zaten sızma yağların asit oranı yüksek, keskin ve güçlü bir tada sahiptir. Burada doğru seçeneğimiz B şıkkında sızma yağdır. Arkadaşlar bakın sağda da hemen sızma zeytinyağının nasıl elde edildiği yazıyor. Hiçbir etki yapılmadan zeytinin yalnızca mekanik olarak fazla basınç uygulanmadan sıkılmasıyla elde edilen yağa sızma zeytinyağı adı verilir. Bu uygulamada zeytinin doğal özellikleri <clears throat> değiştirilmeyecek bir sıcaklık kullanılır. Ancak bu işlem sıcaklık uygulanmadan da yapılır. O işlem sıcaklık uygulanmadan yapılırsa olaya soğuk sıkım ismi verilir arkadaşlar. Ee, o halde doğru seçeneğimiz 5 şıkkı sızma yağ olacaktır. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı da bu yönde teşvik edersiniz. Müteşekkir olurum. İyi günler arkadaşlar.